हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में हम सीखेंगे जानेंगे कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है ठीक है तो यहाँ से मैं सी लैंग्वेज की हिस्ट्री आपको बताना शुरू करता हूँ सी लैंग्वेज की जो खोज थी वो डेनिस रिची नामक साइंटिस्ट ने की थी यहाँ पे देख सकते हैं C is one of the high level programming language is developed by Dennis Ritchie यानी इसकी खोज किसने की थी इसे बनाया किसने था खोज नहीं बल्कि इसे बनाया किसने था डेनिस रिची ने कब बनाया था 1972 में ये काम कर रहे थे एक प्लेटफॉर्म पर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले के वीडियोस में यूनिक्स और लाइनेक्स दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें से यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसी के ऊपर काम करते वक्त ही इन्होंने इसे बनाया था यानी सी लैंग्वेज को बनाया था उसके पहले एक बी लैंग्वेज बनी थी ठीक है सी लैंग्वेज 1972 में बन करके तैयार हुई थी ठीक है ना 1972 में इसे फाइनल रूप दे दिया गया अब इसके बेसिक डेटा टाइप जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा जो बेसिक इसके डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं इसके बेसिक डेटा टाइप कौन-कौन से हैं तो यहां पर देख सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप तो इंटीजर की बात करेंगे आप चाहे तो कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं कोडिंग के लिए इंटीजर में प्लस या माइनस वाली वैल्यूज आती हैं अब यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब होता है कि आप जब कोड लिखेंगे तो उस वक्त क्या लिख करके ये करेंगे जैसे मान लीजिए ये है ना यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा परसेंट डी परसेंट डी ठीक है ना तो आप जब कोड लिखेंगे तो उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है अब ये कैसे जरूरत पड़ती है वो आपको बताऊंगा तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का परसेंट ही होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर बात करूं अगर मैं फ्लोट की यानी दसमलव वाली वैल्यूज इसमें लिखी जाती है फ्लोट में दशमलव वाली वैल्यूज और इंटीजर में केवल प्लस और माइनस वाली कैरेक्टर में केवल कैरेक्टर आएगा तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट सी होता है और एक डबल नाम का डेटा टाइप होता है जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एल एफ ठीक है ना तो ये इतने टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली चलिए आइए चलते हैं आप कोड विंडो पर और वहां पर कोडिंग करके देखते हैं तो यहां पर आप चाहे तो टर्बो आईडी को यूज कर सकते हैं फिलहाल मैंने यहां पर कोड ब्लॉक्स को यूज किया है सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है आपको बता देना चाहता हूं यहां पर न्यू फाइल में ले लेता हूं कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पर हमें हेडर फाइल लिखनी चाहिए जो कि हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h ये हेडर फाइल होती है और यहां पर फिर हम मेन फंक्शन बनाएंगे क्या बनाएंगे मेन फंक्शन तो ये लिख दिया मेन फंक्शन और ये मेन फंक्शन लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है जैसे ही कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं तो यहां पर हमें देना है एफ क्या देना है प्रिंट एफ तो इस तरीके से दे दीजिएगा प्रिंट एफ डोमेटेड कोर्स में लिखिएगा यहां पर एंटर ये देखिए इस तरीके से ये लिखिएगा एंटर टू नंबर्स यानी यूजर इस सॉफ्टवेयर को चलाएगा और यहां पर यूजर जो है दो नंबर्स को एंटर करवाएगा ठीक है एंटर करेगा सॉरी एंटर करेगा करवाएगा नहीं बल्कि एंटर करेगा ये सॉफ्टवेयर जो है यूजर्स को कहेगा कि आप दो नंबर्स को एंटर कीजिए तो यूजर दो नंबर जो एंटर करेगा वो जो है स्कैन अप अब जब भी यूजर से एंटर करवाने की बात आती है तो स्कैन अप लिखते हैं जब भी यूजर से एंटर करवाने की बात आएगी तो स्कैनर हम जरूर लिखेंगे यहां पर देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको समझ में आएगा यहां पर हमें क्या करना है वेरिएबल बनाना है भैया दो नंबर्स को ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का या डिवाइड करने का इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो ऐसे में यहां पर सबसे पहले जरूरत पड़ती है डेटा टाइप की तो यहां पर डेटा टाइप इंटीजर टाइप का ले लेता हूं इंटीजर को सिर्फ हम इंट लिखते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इंटीजर को सिर्फ इंट के नाम से डिनोट किया गया ये देख लीजिए इंटीजर को सिर्फ इंट ही लिखते हैं पूरा इंटीजर नहीं लिखा जाता ये बात याद रखिएगा ठीक है ना चलिए आइए बात करते हैं आप यहां पर तो इंट लिख दिया और दो नंबर्स को ऐड करना या डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना जो भी करना है तो यहाँ पे दो नंबर्स को करना है तो दो नंबर्स के लिए एक नंबर ए हो गया दूसरा नंबर बी हो गया तीसरा नंबर जिसमें स्टोर करेंगे वो हो जाएगा सी और यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे टर्मिनेट कैसे होता है लाइन खत्म कैसे होती है आपके कंपाइलर को ये पता कैसे चलता है कि ये लाइन खत्म हो गई तो यहाँ पर ये जो जो सेमी कॉलन लगा इसके वजह से ये पता चलता है यहाँ पे परसेंट डी परसेंट डी दो बार परसेंट डी क्यों क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल ए है दूसरा वेरिएबल बी है सी में जाके चीजें स्टोर होंगी तो यहाँ पर आपको इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं यहाँ पर आप एड्रेस दे देंगे address of A comma address of B यानी एड्रेस ऑफ ए ले लिया एड्रेस ऑफ बी ले लिया यहाँ पे टर्मिनेट करके नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा C is equal to A plus B बस इतना ही आपको करना है यहाँ पे टर्मिनेशन दे करके फिर यहाँ प्रिंट करवा दीजिएगा जो भी प्रिंट करवाना है जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ द एडिशन द एडिशन इस तरीके से of A and B A and B is is ये लिख दिया तो ये हम डबल कोर्स में चाहते हैं और यहाँ पर ये जाकर के स्टोर कहाँ होगा ये स्टोर होगा सी में तो यहां पर दे दीजिएगा परसेंट डी क्योंकि यहां पर बात होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इंटीजर है तो परसेंट डी जरूर दे दीजिएगा और यहां पे लिख दीजिएगा सी ठीक है ना ये लिख दिया ये हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो है ना stdio.h यानी हेडर फाइल है ये हमारी ठीक है ना तो ये जो हेडर फाइल है ये लिखना जरूरी होता है तो ऐसी कोई बात नहीं है आप इसको हटा भी सकते हैं आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर देखिए मैंने इसे हटा दिया है और यहां से इसको सेव कर रहा हूं ठीक है ना तो यहां किसी भी नाम से इसे सेव करेंगे तो यहां पर S U double M dot C के नाम से इसको सेव करते हैं अब इसको चलाएंगे हम यहां से कंपाइल करवाएंगे देखते हैं कंपाइल होता है या नहीं तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया अब यहां से इसको रन करवा दीजिए तो यहां पे देखेंगे एंटर टू नंबर्स लिखा हुआ आ गया है ठीक है ना यहाँ पे सेवन एंटर करता हूं और यहाँ पर एट एंटर करता हूं तो यहाँ सेवन और एट का एडिशन यानी फिफ्टीन आ चुका है देख सकते हैं क्लियर है ठीक है अब अब अब, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया ठीक है ना क्या लिया इंटीजर डेटा टाइप तो इंटीजर की जगह अब इंटीजर में तो हम खाली प्लस या माइनस यहां से एक बार इसको कंपाइल करवा लेते हैं ये कंपाइल करवाया देन रन करवा लेते हैं और रन करवाने के बाद क्या करना है आपको यहां पे लिखना है 70.88 यानी मैंने लिख दिया है पॉइंट में तो ये पॉइंट में तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यहां पर 70.88 लिखने के साथ ही यहां पर उल्टा सीधा यानी गलत रिजल्ट आपके सामने प्रिंट हो जाएगा ये प्रूफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ही एक्सेप्ट करेगा फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा यानी दशमलव वाली वैल्यूज ये नहीं लेगा ठीक है ना अब यहां पर वापस से चलते हैं एक बार फिर से यहां पर आ, आ, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको देके देखते हैं ठीक है तो यहां पे लिखता हूं माइनस नाइनटी और फिर यहां लिखता हूं माइनस सेवन तो माइनस नाइनटी नाइनटी और सेवन मिलाकर के क्या हो जाएगा माइनस सेवेंटी नाइनटी सेवन ठीक है ना यहां पर ये ऐड कर रहा है माइनस को लेकिन माइनस और प्लस के सिवाय ये डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा क्लियर हो गई बात ठीक है ना तो ये हो गया एडिशन अगर हमको डेसिमल भी करना है तो क्या करना होगा यहां लिखना होगा F L O A T float ये क्लियरली फ्लोट लिख दिया हमने कंट्रोल एस करेंगे सेव सी दिक्कत हो तो आप अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर चेक कीजिएगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने परसेंट ही तो नहीं रख दिया है तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है और यहां पर भी आपको परसेंट एफ करना होगा जहां भी आपने परसेंट डी लगाया था वहां पर परसेंट एफ जरूर कर लीजिएगा ठीक है ना और यहां से कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद यहां से अब क्या करना है इसको चलाना है तो इस प्रोग्राम को हम एक बार चला भी लेते हैं तो यहां से कंपाइल और रन करवा लेते हैं तो ये कंपाइल करवाया देन रन करवाया यहां पर ही आ चुका है अब यहां पर देखते हैं पॉइंट में वैल्यू जी एक्सेप्ट करता है या नहीं तो यहां पर 77.88 ये एंटर हो चुका है अब दूसरा नंबर यहां पर एंटर करता हूं 67 या जो भी कुछ ऐसे है पॉइंट यहां पे देख सकते हैं ये इस तरीके से 76.90 तो इन दोनों का एडिशन अब आना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का एडिशन जो है 154.77 यानी कि करेक्ट एडिशन कैलकुलेट हो जा रहा है जबकि हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया है तब ठीक है इसी तरीके से कैरेक्टर का क्या यूज है उसको देख लेते हैं कैरेक्टर को देख लेते हैं तो इन सबको मैं हटाता हूं यहां से ठीक है यहां पर कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसको हम यूज करेंगे ठीक है ना तो यहां पर मैं लिखता हूं कैर कैरेक्टर के लिए क्या लिखते हैं कैर डेटा टाइप लिखते हैं यहां पे कैर डेटा टाइप का यूज किया और यहां पर एक हमें वेरिएबल बनाना है वेरिएबल हम किसी भी नाम से बना सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू सिंगल यूटेड कॉमा के अंदर आपको जो लिखना है वो लिखना है ठीक है ना तो सिंगल यूटेड कॉमा यहां पे लिखा मैंने एस ठीक है एस लिख दिया सिंगल यूटेड कॉमा में और सिंगल यूटेड कॉमा में लिखने के बाद आपको क्या करना है यहां से टर्मिनेशन देना है और टर्मिनेशन देने के बाद अब हम क्या करेंगे एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ प्रिंट एफ ये पाइथन नहीं है ये सी लैंग्वेज है तो यहां पर आपको पूरा प्रिंट एफ लिखना होगा क्लियर है अब प्रिंट एफ लिखने के बाद क्या करना है आपको यहां पर लिख देना है उसका नाम किसका नाम लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो कि कैरेक्टर का होता है तो कुछ देर पहले मैंने बताया था परसेंट सी जो है कैरेक्टर के फॉर्मेट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है तो यहां पे डबल टेड कोट्स में लिखिएगा परसेंट सी ठीक है ना ये लिख दिया परसेंट सी और परसेंट सी लिख करके आगे क्या करेंगे जैसे जो हमने दिया था उसी का नाम यहाँ पे दे देंगे जैसे हमने नेम दिया था तो यहाँ पे लिख देंगे name N A M E ठीक है ना तो यहाँ लिख दिया N A M E name name ही हमने दिया था वेरिएबल का नाम तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम दिया गया है और यहाँ से टर्मिनेशन दे देंगे तो अब एक बार इसको कंपाइल रन करवाते हैं देखते हैं ये चलता है या नहीं तो यहां पे जाकर के इसको रन करवा लिया तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे एस प्रिंट होकर के भी आ रहा है ये देखिए यहां पर एस ये प्रिंट हो रहा है अगर मैं यहां एस की जगह कुछ और दे देता हूं ध्यान दीजिएगा यहां पे एस की जगह कुछ और दे देता हूं आई दे देता हूं कैपिटल आई तो ये कैपिटल आई को भी प्रिंट करेगा ठीक है ना मैं एक बार करा के भी दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसको पहले यहां से बंद कर देता हूं जो पुराना आउटपुट है और यहां से कंपाइल देन रन करवा देता हूं तो यहां पे देखेंगे तो ये कैपिटल आई भी प्रिंट कर दे रहा है तो ये कैरेक्टर है और एक और होता है डबल डेटा टाइप तो डबल का भी यूज कर सकते हैं डबल में भी आप डेसिमल वैल्यूज लेके आ सकते हैं आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और कल फिर शाम को सात बजे आज किसी वजह से सही से क्लास नहीं हो पाई तो शाम को सात बजे लाइव जरूर जुड़िएगा okay so thank you for watching this video